मेरो नाम सत्य श्रेष्ठ म अहिले चाहिँ सिडनी अस्ट्रेलियामा बस्छु हामीले यो भिडियो जुन चाहिँ हामीले अहिले बनाएका छौँ यो डकुमेन्ट्री टाइपको भिडियो ट्राभल डायरिज हो यो है म नेपालबाट यहाँ अस्ट्रेलियामा यो कोभिड नाइन्टिन सुरु हुनु अगाडि म नेपालमा गएको बेलामा चाहिँ अस्ट्रेलिया फर्किने क्रममा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ नि माहौल थियो त्यो त्यो भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा मैले क्याप्चर गर्नु पऱ्यो गरेको छु मार्चको पहिलो हप्ता त्यहाँ जाँदाखेरि कोभिड नाइन्टिन त्यस्तो विधि चाहिँ पेन्डेमिक लेभलमा गइसकेको थिएन इभन अस्ट्रेलियामा पनि एकदमै हुन्छ नि हातैमा गर्ने किसिमको मान्छेहरूको मात्रै इन्फेक्सन भएको थियो र विदिन वान विक यसले चाहिँ यस्तो रूप लियो कि होल संसार नै लकडाउनमा गयो त्यो हुँदाखेरि इभन मेरो भिजिट पनि मैले चाहिँ काटेर चाहिँ मैले चाँडै फर्किनु पऱ्यो मेरो चाहिँ अब त्यो छोटो ट्राभल डायरी जस्तो गरेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गर्न खोजेको छु I hope you guys will like it है सेफली आफ्नो परिवारहरूसँग बस्नु होला है अनि गभर्मेन्टहरूले जुन चाहिँ यो डिरेक्टिभहरू दिनु कमेन्ट भएको छ प्रोपरली फलो होला I hope everyone will be safe अनि भेरी uh, सुन uh, यो हाम्रो हुन्छ नि कोभिड नाइन्टिन चाहिँ चाँडै यसको भ्याक्सिन चाहिँ आओस् अनि हाम्रो चाहिँ सबैजना हामी ब्याक टु नर्मल हाम्रो रेगुलर लाइफमा चाहिँ हामी जान सकौँ भन्ने चाहिँ मेरो त्यही नै गुड विस छ सबैजनालाई प्रोजेक्ट दिएको छ है अब सिल्क एयरको म पुगिरहेको छु यो एयरप्लेन यो अहिले आएको छ पछाडि चाहिँ तपाईँले कतार एयरवेज देख्न सक्नुहुन्छ सो प्रायः चाहिँ यो इन्टरनेसनल एकदमै बिजी हुने होइन तर अहिले चाहिँ खास त्यस्तो बिजी देखेको छैन तर मोस्ट अफ द पिपल अहिले जति देख्नुहुन्छ प्रायः चाहिँ फरेनरहरू देख्नुहुन्छ यहाँ होइन जस यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि मान्छेहरू एकदमै कम देखिन थालेको छ अहिले साढे आठ बजेको छ है म चाहिँ सिङ्गापुर एयरलाइन्स सिल्क एयरलाई कुरिरहेको छु म अझै पनि यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल विमानस्थलमै छु कोभिड नाइन्टिनको डब्लुएचओले रिकमेन्ड गरे अनुसार चाहिँ म चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ यो इम्प्लिमेन्ट गरेर बसिरहेको छु यहाँ हुन त अरू पनि यहाँ पेसेन्जरहरू छन् होइन I think they are also doing the same thing पछाडि पनि छन् मान्छेहरू एउटा चेयरमा एकजना मात्रै बसेर अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेको छ होइन कोभिड नाइन्टिनबाट बस्नको लागि we are all being a responsible citizen news is that हाम्रो यो प्लेन चाहिँ फ्लाइट चाहिँ क्यान्सल भएको छ है uh, अनि उहाँहरूले रिजन चाहिँ इमिग्रेसन रिजन भन्नुभएको छ could be potentially some with Corona in there आएर सो हामी सबैजनालाई चाहिँ यिनीहरूले अब रेडिसन होटल पठाउनु लगाइरहेको छ uh, अनि भोलि बिहान फ्लाइट चाहिँ यही फ्लाइट भोलि बिहान दुई बजे नेपाली टाइममा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ उहाँहरूले खबर गर्नुभएको छ इन्ट्रेस्टिङ टाइम्स सो यसरी फ्लाइट क्यान्सल भएको फर्स्ट टाइम हो मेरो लागि हामीहरूलाई रेडिसन होटलमा लिएर जाने गर्छ chicken going to Radisson hotel अनि भोलि चाहिँ उहाँहरूले फेरि कलेक्ट गरेर रेडिसन होटलबाटै यहाँ एयरपोर्ट लिएर जानुहुन्छ है हामीहरू चाहिँ अब अहिले रेडिसन होटल आइपुगेको छौँ सुरेश एट पास टेन है यो फ्लाइट क्यान्सल भएको हुनाले सिल्क एयरले नै हामीहरू सबै यहाँ ल्याइरहेको छ looks like they are going to bring all the passengers here in this hotel dinner पनि उहाँहरूले पनि प्रोभाइड गर्नुभएको छ रेडिसन होटलमा है so you can see all the people here on the same flight. So finally I'm here in my room. Um, so this is uh, courtesy of Silk here because they have a cancelled flight now. We got the good dinner and then this uh, bed and we will also have breakfast in the morning tomorrow. आज मार्च ट्वेन्टी टू भर्खरै उठेँ म है साढे छ जस्तो भएको छ I'm still in hotel Radisson अब होटेल रेडिसनमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड दस बजी यहाँबाट निक्लिन्छौँ होला अनि एघार बजेको चेकिन्छ छ अहिले चाहिँ म यहाँ रेडिसन होटेलको रिसेप्सनमा छु है मैले चाहिँ नेपालमा मेरो बच्चाहरूको लागि भनेर नेपाली किताबहरू किनेको थिएँ तर मैले चाहिँ हिजो प्याक गर्न बिर्सेको छु सो त्यो बिर्सेको हुनाले चाहिँ मेरो दाइ र मामा चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सो इन वे हाम्रो यो जुन चाहिँ फ्लाइट क्यान्सल भयो त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट मैले त्यो बुकहरू फेरि चाहिँ लिएर जाने मौका पाएको छु मेरो त यहाँ आइपुग्नु भएको छ होटेल रेडिसनमा है मलाई यो मैले भने यो बच्चाको चाहिँ यो मेरो किताबहरू छुट्याएको थिएँ मलाई ल्याइदिनु भएको छ हामी चाहिँ अब गाडी कुरिरहेको छौँ है एकजनालाई सबैजना यो फ्लाइट क्यान्सल भएपछि सबैजना चाहिँ यहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँले एक लगेजहरू रेडी छ है लोड गर्नको लागि हामी चाहिँ अब सिफ्टियरको चाहिँ फ्लाइट कुदिरहेका छौँ सो साढे दस बजे गाडी आइपुग्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले अनि त्यसपछि हामीहरू एयरपोर्ट त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले धमाधम लोड गर्दै हुनुहुन्छ है यहाँ लगेजहरू यतापट्टि पनि अर्को बस छ आज चाहिँ यहाँ चारवटा बस देखेँ मैले बाहिर so you can see here बाहिर चाहिँ अरू पनि बसहरू छ अनि प्यासेन्जर्सहरू चाहिँ सबैजना बसमा चढिसक्नु भएको छ so was just for this close to start. के अब गाडी चाहिँ हाम्रो रेडिसनबाट निक्ल्यो See you soon. मैले हिजो न्युजमा सुनेको थिएँ कि इभन गाउँ गाउँबाट नेपालमा काठमाडौँमा आउनुभएकोहरू पनि अहिले चाहिँ धमाधम आफ्नो गाउँतिर फर्किने चाहिँ प्रोसेस सुरु भएको छ र त्यो न्युज अनुसार चाहिँ हिजो मात्रै झन् झनै साढे तिन चार लाखजना मानिसहरू चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिर निस्केको छ अहिले हामी चाहिँ यो नारायण दरबार ठ्याक्कै त्यसबाट पास भइरहेका छौँ सो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ नारायण दरबार देख्न सक्नुहुन्छ है आज चाहिँ अफिसियल इन्टरनेसनल आज बन्द भएको हो तर हाम्रो प्लेनको फ्लाइट हिजो क्यान्सल भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्लेनको फ्लाइट चाहिँ अगाडि बढ्नेवाला छ है सो मेरो लगेज यहाँ बाहिर निक्ल्यो केयरमा फेरि सिङ्गापुर हुँदै सिडनी जाने चाहिँ क्रम छ मेरो र सबै लगेजहरू आइसकेको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै सिलकेयरकै हिजोको मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ है यो ट्रिब्युन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दै भए पनि यो हाम्रो हिजो क्ला फ्लाइट क्यान्सल भएको हुनाले चाहिँ हामीहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँबाट टेकअफ गर्नलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ ओके म चाहिँ अहिले यहाँ सिल्केको चेकिङमा छु है झन् झन् एक घन्टा भयो यहाँ कुरेको यस चेकिङ लभ लङ्ग जान आई एक्सपेक्टेड धेरैजना मान्छेहरू छ यहाँ तैपनि सबैजना पेसेन्टली कुदिरहनु भएको छ सो लभ छ लभ छ चेपु यो अहिलेको यो एयर हाम्रो यो जुन चाहिँ यो सिल्केको यो फ्लाइट छ फुल प्याक होला जस्तो देखिन्छ फाइनली मेरो चेक इन भएको छ है अब अब बिस्तारै हामी बोर्डिङतिर लाग्छौँ सो ढिलो भए पनि चेक इन चाहिँ भयो अब सो चेक इन सिद्धियो अहिले म अब बोर्डिङको लागि कुरिरहेको छु त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अलमोस्ट इम्टी जस्तो नै देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ है अझै धेरै मान्छेहरू छैनन् फाइनली हाम्रो सिल्क बोर्डिङ चाहिँ सुरु भएको छ है अब हामीहरू चाहिँ गेट नम्बर थ्रीमा जाँदैछौँ सो बोर्डिङ हाउस गऱ्यो here for a long time. Wallah seen already grown by the side. दस बजेर पचास मिनट भएको छ मेरो कनेक्टिङ फ्लाइट सिडनीको यसको टू थ्री वान चाहिँ इलेभेन फोर्टी फाइभमा यहाँबाट डिपार्ट हुन्छ so I'm going to terminal three T one terminal जाने स्काई ट्रेनको बसिरहेको छु मैले so have change train here and go to terminal one to for the flight to Sydney त्यो इम्प्लिमेन्टिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ है सोसियल डिस्टेन्सिङमा धेरै मान्छे हुनु भएको छ so I'm just trying to avoid the crowd के अब मान्छेहरू चाहिँ तमाम बोर्डिङ गर्नु थालेको छन् युजली यिनीहरूले चाहिँ बिजनेस क्लास चाहिँ फर्स्ट क्लास चाहिँ पहिला पठाउँछ है अनि त्यसपछि चाहिँ इकोनोमिक क्लासमा स्पेसली पछाडि ट्रेनको पछाडिपट्टि बस्ने मान्छेहरूलाई बोलाउँछ सो पछाडिपट्टि बस्ने uh, रोको मान्छेहरू अहिले यहाँ केमा बसिरहेका छन् ओके फाइनली मेरो बोर्डिङ गर्ने बेला आएको छ so now it's my turn member of the crew now. If you get sick in the coming days, please see a doctor and tell them about your travel history. Call ahead to let the doctor know you are coming. All travellers must self-isolate for a period of 14 days after entering Australia or until that of departure. If you have a place to stay, less than 24 days. You may also be required to undergo enhanced health screening before leaving the airport terminal. Please read the traveler checklist, which will be provided to you. You will also receive a escalation declaration form. Please complete it and provide it to an officer at immigration. Time to get out. officer representative from Univar officer. Isolation form definition form घरमा भएको छ आइसोलेसनको लागि द्याट मिन्स अबको चौध दिनसम्म हामी चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ almost deserted not many people here finally म सिनियर पदमा आएको छु भर्खरै चाहिँ कस्टम रिलेसन र यो लगेज सेकेन्ड ठाउँबाट भर्खरै पार गरेर आएँ नर्मली एकदमै बिजी हुने यो सिडनीमा यो एयरपोर्टमा अलिक खाली खाली छ not many people here you can see So most of the flights are cancelled or international travelers are not allowed in. That's why the airport is almost empty here. It's like a ghost town or ghost airport. Not many people. Okay, everyone, stay safe. I made it through to Sydney. Um, there was some interesting stuff on the way, but overall it was um, a good journey. म चाहिँ एक्सप्रेस पिकअपमा जाँदैछु अहिले मेरो श्रीमती मलाई पिक गर्न आउँदै हुनुहुन्छ यो एक्सप्रेस पिकअप भन्ने ठाउँ चाहिँ प्रायः एकदम बेसी हुने ठाउँ हो है तर आज तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ यहाँ खास गाडीहरू छैन मैले ठाउँमा bike comes mask and gloves. Look at that. What's going on? Mask and glove. What's going on here? This is like a surgery ward or something. Okay, great to see you. Uh, finally landed in Sydney. And my wife uh, has come to pick me up. Look at her. She's in her surgery gears. Completely prepared. Completely prepared to over the avoid the coronavirus this is how corona is affecting everyone and all of us so it's good to actually take a precaution the Australian government is saying that uh, we should treat as if everyone has corona and then you know try to avoid it as much as possible so we just need to follow the best practice halfway through to our house and I'll be self-isolating myself in my house for another 14 days. It's gonna be hard but we'll have to live with it. This is how the COVID-19 has changed everyone's life here around the world. We're almost home now busy though. It's 1.15 p.m. Australian time. Uh, March 23, 2020. I will didn't go 1.15 So just need to take out these luggages and we're good. So overall, अलिकति um, हुन्छ नि uh, यो क्यान्सल फ्लाइट क्यान्सलेसन गर्नु अलिक गाह्रो भए पनि overall trip was not bad है सो मेरो चाहिँ दुईवटा फ्लाइट क्यान्सल भएको थियो but interesting to see how covid nineteen is unfolding So everyone stay safe, take care of each other, wash your hands and follow all the best practices that your government in your country is directing you to do. अब यो लगेजहरू पनि मैले चाहिँ यहाँ गराजमा चाहिँ चाहिँ डब्लुएचओको डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ यो कोभिड भाइरस चाहिँ फोर्टी एट आवर्ससम्म चाहिँ कुनै पनि नौ जग्गा बस्यो भने त्यहाँ बाँच्छ भन्ने किसिमको उहाँको भनाइ छ so I'm leave it here for another forty eight to sixty hours and then only will bring it inside house अनि मैले यो ट्राभलमा लगाएको यो सबै लुगाहरू पनि म चाहिँ अब एकपल्ट वासमा हालिदिन्छु होइन सो तातो पानीको वासमा हालेर यो भाइरसहरू छ भने पनि डिस्ट्रोय हुन्छ just trying to prove all the things that I've been wearing during the transit in the wash straight away. going, girls? You can't touch me. You can't come close to me. How have you been? So you can't sit where I'm sitting right now. This is this is mine. No, it's mine. Daddy can't touch your computer. What? You can't. I can't touch anything. You can't touch my computer. <laughs> And you can't touch the TV. And you can't touch the movie. You can't touch the movies. And then wash your hands. I just say April 10. Two thousand and twenty शुक्रबारको दिन हो है अब यहाँको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ गुड फ्राइडे भन्छ है सो म नेपालबाट यहाँ अस्ट्रेलिया फर्किसकेपछि मैले चौध दिनको सेल्फ आइसोलेसन पनि कम्प्लिट गरेँ त्यो चौध दिनको सेल्फ आइसोलेसनमा चाहिँ एज अ फ्यामिली म चाहिँ नि ट्राभल गरेको हुनाले यहाँको गभर्मेन्टको डाइरेक्टिभ अनुसार म चाहिँ बाहिर कहीँ पनि निक्लिन नपर्ने खालको चाहिँ सिचुएसन थियो होइन र गभर्मेन्टले पनि यदि निक्ल्यो भने फाइन गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ रुल्सहरू थियो सो किनभने म चाहिँ अब फ्यामिलीसँग बस्छु त्यो हुनाले म लगायत मेरो सम्पूर्ण मेरो दुध बच्चा अनि मेरो बुढी सबैजना हामी चाहिँ चौध दिनमा चौध दिन चाहिँ हुन्छ नि म्यान्डेटरी लकडाउन म्यान्डेटरी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका थियौँ इट वाज फन है बच्चाहरूले पनि अब राम्रोसँग हाम्रो हामीसँग मजाले फ्यामिली टाइम बिताउनु पायौँ नेपालमा कस्तो थियो सिङ्गापुरमा कस्तो थियो अनि सिडनीमा कस्तो थियो होइन एयरपोर्टको माहौल अनि चाहिँ ट्राभलरहरूको चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूको मुड अनि त्यसपछि बाटोमा के कस्तो भएको थियो I thought you you guys enjoyed what I showed you guys right everyone please stay safe तपाईँको आफ्नो रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टले भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिदिनु होला we all Uh, as a human race, right? We will survive this. There is no doubt about it. We just need to be united. We just need to work together. अनि एज अ गुड सिटिजन है राम्रोसँग बस्नु होला अनि गभर्मेन्टहरूले भनेको रुलहरू पालना गरिदिनु होला राइट आफ्नो यो अहिले जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनर भन्छ जस्तो जस्तै नर्सेसहरू हुनुहुन्छ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ यस्तै गरेर अरू विभिन्न रिटेलरहरू जति पनि मान्छेहरू अहिले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र हामी जस्तो सिटिजनहरूलाई चाहिँ सेवाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ please help uh, obviously support each other very first. I wish you all the best guys and I'm sure we will survive this COVID-19 and we will come to the other end very very soon.